bagambe kabaalu era bali ku ttaka lyokubba ettaka lyaki ettaka lyekika kyenge yokulisanyawo kinajjukira nti ono mukulu andrew kabaalu yali emabega wemivuyo gyonna egiri ku ttaka lyenge eritundiddwa ne liggwawo bulungi nnyo nga tewakyali wadde ekikao kisobola kukubira mitingi ono era ayambibwako omukulu gwe bayita katuluba bruno sebunya mark bano be bantu abasinze okutwala ettaka lyenjekika kyenga eyoddimalawo era nga wetwogerera buli kimu kyonna kisanyiziddwawo olw'abantu bano naye nga omuntu abali emabega yenyini yenyini yewasanya kalo charles peter mayiga n'ebigendera byabwe ebyenjawulo awo ngenda kuddawo nga mpise omu ku benyigidde mu nsonga zino okutaasa ekika kyengeye n'ettaka lyengeye agenda okuba nga lirayivu wano abanyonyola ensonga zino ndiokengere ku information endala awo ngenda soka nsimbewakati ngere ku information endala njera kutegeeza obuganda n'okubaloopera nti waliwo omusajja agufudde omuze ogw'okusiga ettoomi obuganda wepo n'okulwanyisa enteekateeka za buganda mu disitulikiti yerakaayi ne kooki omukulu ono minisita era nga yaliko memba paliamenti akiikira ebitundu byeyo omukulu ono ye aruna kasolo aruna kasolo afuukidde abantu beeyo ekyambika era abafuukidde akayinja mu ngatto omukulu ono mu bitundu bino bitwogerako ebyerakaayi wabaddeyo mu bitundu byeraka yekooki wabaddeyo enteekateeka y'okusunsulamu mipiira gyebika byabaganda okufuna ttiimu ezimu ezineetaba mu mipiira egyebika byabaganda omukulu haruna kasolono wamu ne rdc wa museveni bategezeza abantu bona abadde bakuŋŋanye tekijja kusoboka kubanga bazanyira emipiira gino egyokusunsulamu olwensonga nti kooti si saza lya buganda oba si kitundu ku buganda so ebintu byonna ebikolebwa ano tebiteekeddwa kubanga bya buganda bya kooki era omwami haruna kasolo yalagidde rdc nayimbula abaserikale abampi nabawanvu nebakuba abasajja bakabaka nebakyala bakabaka amasasi wepo netiyagas va omwange ekyaviriddeko nabantu okgendamu nga banyiga ebiwundu nokutuka kati bewunya obukambwe haruna kasolo ne rdc bebabatusizako ngo haruna kasolo agamba ne rdc nti kimenya kivoolwa okuba nti emipiira gyebika byabaganda egitekebwa ekooki ngaate kooki si sazale ya buganda si kitundu ku buganda sombo kiri kyetongole kino bwakabaka mukulu laluna kasonda akoze fujjo lingi nnyo kwe kulina okutta abantu abasinga obungi abantu abalina ensimbi eziwerako mubitundu ebyo kubanga yafuna mission yokubajjawo mukulu naluna kasola akoze ekintu kyamaanyi nnyo okwagala okusanyawo eggwanga buganda nokusanyawo eggwanga uganda ye nga yina eby ebintu ngaye omuntu awo nno saagala balwisaawo okugjako obbalaga ebigenda maaso mu buganda wano mpulampula nga sinagenda wala ndyoke mpita omukulu ono abanyonyola ensonga zino mpula wano era nga njagala kutegeeza obuganda nti omukulu thodo sekikubo namwogerako nembategeeza nti omukulu wano abasinga obungi mulaba tayogera nnyo mwogeza dembe naye thodo sekikubo nfunye information endaga nti mukulu thodo sekikubo wepo uh, n'omusajja gwe bayita uh, n'omusajja gwe bayita simewo nsubuga muliko famire emu enakaseke gye mwamenyedde enju era ettaka lyabwe mwagala ddetwala nga mukozesa amagye ne poliisi nkyanoonyeza infomation ene njifune bulungi nnyo naye mukulu thad ekisa ekikubo emyaka gyomaze mu buganda nawe toli musajja muganda oli musajja munyarwanda abaganda bakulese bakuliisiza bakutuusiza woolina okubeera kiki ekikuviraku kutandika okwenyiga mivu gyokubba ettaka mu bitundu byenakaseke mumenye enyumba z'abantu mubaleke nga tebalina webasula nga nettaka mulitutte kansoke mbazanyire mu vidiyo buno ndyokengere ku information entuufu nkubire omukulu ono ayogere ku nsonga z'ekika kyengeye ndyoke tuzanye information endala agamaka gamenyeddwa netaka negitwalibwa omukulu thedos ekikubo ne simewo nsuluga bebali mubintu ebyo thedos ekikubo ne simewo nsuluga bali mubintu ebyokutwala ettaka lyabaganda nokubajja ku mataka gaabwe ebitundu byenakaseke nga bagala okwediza manyumba yomuntu bagimenye famire enamba olwali ntegeddeko nti babadde bagenda mu lukiiko nesime kino avaayo information ejja kubanji batuusako awo nno saagala balu esaawo omanyi mpita mubalagabo vidiyo buno nabagambako gyebufuddeko kata oli musajja yenna omanyi nti oli indiginansi uganda ddala ngaoli muganda ngaoli mumaje mwegendereze nnyo ekigenda mu maaso mubalakisiza mumwagaana okutegeera nfunya infomation endaga nti abasajja n'abakazi banauganda oligino mu updf balandisa okuttibwa mubalakisi era nga baba babutwa video jengendo bala geno ya musajja mukuru omusajja omuganda abadde aweleza emirimu gye mu nsi ya somalia yava n'akomezebwawo mu uganda ng'abangi omusala gwa, gwa mwaka mulamba ne banne n'omutula mu bolax ebbombo okubeerayo naye we twogera omwami ono yafudde ekyamusse bwabadde butwa bwebamuwadde ate nga nkimayire banne bangi baba obutwa okuba nti bava ku nsonga z'okubanja ssente n'okukendeeza ku muwendo gw'abaganda abali mu magye ga updf olwali yaziikiddwa bulungi nnyo ku bijja bye bajjajjabe ngemugenda okuwulira omusasi wange kubanga ono wafamire ye tebakyatya kuba bafidde omuntu waabwe muliko mutegere bulungi nnyo kavidiyo kekano aliwano 所に向かって mbategeeza lwakuba temwagala kuwulira ndyoke ŋŋende ku musasi wange omulawo gwe ŋŋenda okubakubira anyonyole ensonga z'ekika kyeki anyonyole ensonga z'ekika kye aya wuuyo yennyini ngaanyonyola ensonga tekyankulamusizaako gyebale gyotuusaako engalo webala okusomesa eggwanga munnange ka vidiyo kano kenkusindikidde ka muganda waffe muganda waffe ono yatufuddeko yafiiridde ebbombo naye nga obulwadde obwamuse yafudde butwa tekyanina ennaku nyingi nnyo olw'abantu baffe nga bano abawulira obubaka obatuusaako ne batabutwala ngaekikulu naye ng'ate obubaka butuufu muganda waffe ah, yajja n'ekibinja ekyava e somaliya mu mwezi gwa januari era abadde mu balakisi ey'ebbombo era gye yafiiridde muganda waffe abadde mulamu era mu kuvaayo e, e somaliya yajja n'atulabako n'amala n'atusiibula n'atugamba azzeeyo ku mirimu nga mulamu era abadde mulamu naye mu wiiki emu yawulira akantu nga kamusimbye mu lubuto era n'abagamba awulira akantu akamusimbye mu lubuto naye mbo ngaawulira akantu kamusimbye mu lubuto tawulira nnyo bulumi buli awo ekyavaamu kwe kumutwalako mu ddwaliro bagenze omutwala mu ddwaliro ekiruddu ngaabasawo bamugamba nti alina kansa kansa yamuli ebyenda byonna era ebyenda byonna bivundu takyalinamu kyenda nakimu mu luuto byonna byavunze ekirwadde kya kansa bannange tikyampulira ennaku yamaanyi eri abasajja bano bano abawulira information ne batagitwala ndiekikulu simanyi kyebesize simanyi ki kyebalowooza naye ngaekyamazima kiri nti ebintu byosomesa bituufu bano abasajja bennyini bennyini era abamuziise nkiwa nabo abasinga kati balwadde omusajja yabawadde obutwa yabawadde obutwa naye simanyi ki kye balowooza omusajja yabawadde obutwa ekituufu kiri nti abafa bangi betutamanya ate nga ne betumanya nabo bangi kati abasajja bonna omusajja agenda bamalawo naye nga ekigenda okubassa busiru basirise naye nga bwe wasomesa n'ogamba nti atali muvandimwe yenna bagenda mudda tikya kituufu kuba kati amaaso tugenda ne tulaba bano abanene bano abanene bano abanene kumbe bano bakamukujje ate be bakyasinza okunkumuka banange nina ennaku y'amaanyi kati ono brata waffe baali bagenda babiri munne ye baamutta baamukira yesu maali era tebaamuzza katonda yabadde akomyewo baabawa obutwa kati naye yafudde nina enaku yamaanyi naye kyonna kyekiri saba allah atugumye atuyise mu mbeera eno byebyo tikya munnange siina bingi nyo byenyeza bagamba okujjako baga buli muntu waali yebereremu bannauganda abali mumajje ga updf singa mumanyi ekijja mwandibadde mukole kyemulina okukola okutaasa eggwanga n'okutaasa obulamu bwammwe kavidiyo kabazanyire kade kawanvu njakapostinga naye ekijja kyonna kigenda kujja kati njagala mpita omukulu ono yayingidde mu nsonga zino kuba muzukulu wa kasojja abanyonyole jajjawo mutuufu gyali bani abanamebagawo okubba ettaka anyonyole abantu mudakiika nga ttaano mukaaga tugende ku nsonga era kuba saagala baruisa eri ssebo lyota ssebo muli mutya muli mutya gye tuli ssebo kati tuli wano bimuli mbulanga emengo otutudde e mukama wa eh, oli muzzukulu wa kasujja ebusujja ssebo kiri kasujja ekyalo obusujja lugamba tikisigaddemu bigambo <laughs> kati nga gwe omuntu amanyi byafaayo ku nsonga z'ebika by'abaganda sooka onyonyole enteekateeka yayoseeri eri ebika by'abaganda okimbekimbe ngaodda ebusujja otandikire awo bannauganda n'abaganda obabuuli kikigena mumaaso tufundikire kuba tulina ebintu bingi ebyokubuulira abantu itambwangu galoga musajja muno eh, ebyafaayo bya buganda kansookere ku kika kyaffe ekyengeye ekika kyaffe ekyengeye ah, sekabaka kimera yeyali kabaka wa buganda owokusatu yafuga okuva mwaka gwa 37 okutuuka mwaka gwa 1449 yatuwa emyaka 1618 yatukwasa obutaka bwaffe era n'ekitabo ekyafulumizibwa mu mwaka gwa 1919 kyalaga bulungi obutaka n'ebika byabwo kati fe abengeye baatukwasa obutaka bwaffe busujja era obutaka buno bwakwasibwa jajjaffe kyesimba lule kasujja omubereberye naye kikwasa ensonyi kikwasa ensonyi nti ku ssaawa ya leero gye twogererako tewakyali kyalo kiyitibwa busujja nga kituddeko obutaka bwaffe mpozi ebyafaayo waba bangi babadde tebagoberera bintu bino ekika kino kyamala emyaka kinaana mu mwenda nga kiri mu mikono gy'abawambi mpozi era okuzaako emabega bajjajjaffe bali basajja bagezi nnyo baaleetanga abantu bano abajjanga okutulimira abajjanga okupakasa naye baayinanga we babakomya kubanga mu mwaka gwa lukumi mu olwenda abiri mu musanvu abanyarwanda bajja ne bagamba ssaabasajja kabaka wa luganda sekabaka dawudi cwa abawe ekika abasimbire n'omutuba sekabaka dawudi cwa n'agamba sijja kubikola kubanga timuli bawano n'abatwala eŋŋoma n'abagamba kambawe eŋŋoma mubeere eyo naye nga muliwo templale kati bano bakitaffe ne bajjajjaffe ensobi ze baakola kati zetusasulira okuleeta abantu bano naddala wano mu kika kyengeye emyaka kinaana mu mwenda ekika kyengeye okutuukira ddala mu mwaka gw'enkumi ebbiri mu ekkumi n'omukaaga kyali mu matigga era jajjaffe omugenzi mingi eyali eyali eyali omutaka ow'omusanvu ow'ekika kino yalwana nnyo kabaka waffe ronald muwenda mutebi n'asala omusango mu mwaka ogwo gw'enkumi ebbiri gw'ekkumi n'omukaaga ekyomutawaana jajja mingi yakola ensobi n'addira abantu bali batabani b'abantu bali abaali abawambi ate n'abaleeta n'abawa ebifo eby'enkizo okiwulidde n'abawa ebifo ebyenkizo n'awadde ono omusajja bamuyita katuluba buno sebunya maaka n'amuwa obwa katikkiro deputi katikkiro inginiya gwojolonga kirumira uh, stephen n'addira n'ono omusajja kati afuuse kagubiiru uh, bamuyita andrew kakande kabaalo omusirikale n'abawa ebifo ebyenkizo ono katikkiro katuluba bunase bunnya maaka ye mutabani w'oli omugenzi baamuyitanga muwanga byakuno ebabba ettaka lyonna eryebusujja ne balimalawo kandi okabaalu ono kakande kabaalu ye mutabani wa josefu kabaalu eyali katikkiro mweri gavumenti eyabawambi mu ligimu eri babba ettaka lyonna lyonna lyonna ery'ekika lyonna ne balitwala kati ate tebakoma ku ekyo ne babba n'ettaka ly'abantu era waliwo n'emisango egigenda mu maaso kati waliwo omusango oguvunaanibwa kwegamba ono kabaalu eyali katikkiro kitaawe woono andrew kabaalu kati yefudde kagubirwa era atiisatiisa n'okutta abantu bakuba amasasi yabba ettaka ly'abaana n'abajjwa n'abazzukulu eryomugenzi birabwa uniya nanfuka naye ng'alibbira mu linnya lya kasujja bwe twogere essaawa zino ekyalo ekiyitibwa busujja kiri mu bigambo ne bakutuma nti genda oletera e-, e-, e-, akagiko k'ettaka bakutuma emanchester ku bigeresebo tuli mu matigga kakati ekizibu kye tulina nti omutaka omuto omukulu w'ekika kyaffe ali mu masaŋŋanzira talina kabinenti kubanga bantu talina ngeri ki gyabeegobako ate naye ensobi gyakoze ali nabo twalina ettaka wano ku butikkiro enamirembe we wali woofiisi byali litudde ku ekas bbiri baalitunda era ofiisi eri mu lodi reserve ekiri mu nga ekisa kinegula naye nga kiki ekigenda mu maaso nti zonna zino nsobole abenga yewe batekwatakwata nze mbadde nesowoddeyo okulwanyisa abantu bano naye ntiisibwatiisibwa buli lunaku n'amasasi naye twewaddeyo tutaddewo omukutu tugutuumye tudde ebusujja ng'abaagala okudda ebusujja neeri ebusujja ono omwami andrew andrew kakandi kabaalwa omusirikale yakolanga na kanzini atiisatiisa abantu tebakkiriza lwaki tebaagala kugenda busujja kubanga abantu bano batya okulaba bakitaabwe bye baakola lwaki balemedde ku bufuzi kubanga bakuuma omunyago gw'abataata baabwe bwe baaleka banyaze kino sikika kyangeyo kyokka gwoba ogenze mu mamba emamba ono omusajja dikiteeta ayina alina akakodyo kakoze yakitegedde waliwo ekkobaani eryokusanyawo obwakabaka bwa buganda naye nga bayita mu bantu nga bano bekubuulidde buli kika gyekiri kati bwoba ogenze mu mamba emamba bagamba babadde n'amasiga asatu mu asatu kumi na munaana gaabwe but oyinza okulaba omuntu ng'akuba eh, omuntu embiggo ng'ayogera luganda ng'atemula abantu ng'ayogera luganda nga atirimbula abantu ngabba ettaka ly'abantu nga kati weewuunye muganda wange fred muganda waawa omuntu waawa ddala human being omuntu ddala si omukka n'agenda mu masiro gaffe n'abakumakn'ebisigala bya ssekabaka byabantu baffe abatugendako tubikuuma nga kalira ka mwana n'abikumako omuliro tewali muntu bano abantu bali hatles mu luzungu kye tuyita hatles ekkobaana eryokumalawo obwakabaka bwa buganda litandikidde mu ngeri ate baganye n'okulekulira kifuba n'amaanyi ge boogeza baliko omuntu abawaga nti bano bennyini ba state agent mukama wange tewali yadde n'akataka ebusujja wafu kati ate kankuwulireyo na kano nti abazzukulu nga bamaze okwekolamu omulimu beekolamu omulimu ne bagamba nti kale ettaka lyonna lyona kubanga bano kye baakola nga bajjajjaffe nga bamaze okubasembeza babawadde n'ebifo eby'enkizo batusensera ne bamanya ebikengeri gyebitambulamu bwe buwanve buli bwenkugambye obumalidde dda bwamala emyaka kinaana mu mwenda jajja omugenzi minge ne banne ne balwana nnyo saabasajja kabaka wa buganda n'asala omusango n'agamba nti ebintu byonna byonna kati ekifundikwa eh, kize emikono emituufu kati ebyembi nga bwenkuwulidde jajja minge ate kwe kubasembeza naye ate bano abantu mu kubasembeza nabo baleeta bantu baabwe beefula okuba nti baganda owulira muntu ng'ayogera luganda naye nga si beebo kati ono omusajja katoluba buno sebunnya maaka agambye nibwe okufa n'obutanyaggwa tagenda kuva ku bukulembezi tajja buta kakati bw'obanga tolina kyofuna lwaki tobuta ono anulukabaalu kakanda agamba nti anaalinnya ebusujja ajja mukuba amasasi owulidde ssebo kati tekyali nti ebika bya ddembe nti abantu bagenda ne batiisa tolina woogenda alangiridde n'okulangirira nti omuntu yenna anajja ku kyalo obusujja n'akuma ekyoto tugenda mukolako ng'obuyinza bwe bulagira wulira abantu bano kati kankuweeyo n'akalala emisango gy'amasiga mingi nnyo kati ono omwami kano ke kakodyo ke yakola olwo omwami katulubabuno sebunya ne bannaabwe bano abanyarwanda bano kye baakola bateekawo baddira amasiga ne bagaleeta ne bagateeka mu masiga gaffe kati waliwo omusango ogw'essiga lya ggayi bavunaana ono katikkiro sebunya ono naye ng'ate omanyi kye yakola nti ye mulamuzi yelooya gwe bawawabidde naye yabagamba nti yagenda okugusala ate bwe yemuwawaabirwa ate yagenda okugusala ate ye mulamuzi emisango gimaze emyaka mukaaga tegisalibwanga kati ekigendererwa mu bintu bino byonna ojja kutuuka emyaka egijja nga okulaba omuntu omuganda yennyini era ojja kutuuka ekiseera fred <laughs> ng'okwabya ennyimbe lubuga alina kuva kigali ojja kutuuka ekiseera ng'obuuza omusumisa agenda kuvaawa nti bujumbula kano ke kakodyo akokufeebya obuganda era abaganda gye muli mu tewali kika omusajja ono kyatasensedde naye ekika kino ekyengeyi kyekisookeddwako batusensedde teri ngeyi ate n'omutaka waffe mwana muto naye ali mu buwambe era omutaka nze nkukubira omulanga nga nsinziira ku tivi yaffe eno ajazira ey'oluganda eya fred lumbuye weebereremu era yimirira n'abazzukulu wejjeeko emisota nga bwolaba bwe tuli ku saabasajja bwe tumulwanirira tugezezaako okulwanirira naawe yimirirawo ku lw'abazzukulu w'ekika kyaffe kubanga abazzukulu ojja bbanoonya nga tubalaba zedi ebintu bitabuse mu ngeye engeye efuuse engeye eri muli nnya naye ng'abantu bano bwennyini abantu emisota gituyingiridde kimanyi oba olina kyobuuza drowni yange yaŋŋambye nti olumu bagendako mu lukuŋŋaana okuteesako ku nsonga z'ekika kyenge n'okugonjola emivuyo kati jjajjaffe hmm. bw'ava mu miitingi yasooka n'asigalako mu kiteeserezo bano be yali ateesaga bebafuluma hmm. bwe bafuluma yabavaako emabega kati bo nebayirirako yes. ewantu okwogera bukonga bba basooka okufuluma baali boogera lunya mhm. lwanda jajja nasooka neyeekangamu nasooka nabakoyeogoma nabawulira nga boogera olunya lwanda ensonga ezo waziwulirako batozi kubanga zirondeyange nti bano abasajja benyira bagala okutanya kika kyenge yebanyalwa n'olulimi balwogera jajja neyeekanga kiri kitya 100 tewali muganda tewali muntu musajja muganda omanyi kalikyeyaffe fred kalikyogimanyi tutya nnyo okuswala tutya nnyo okulumya abantu abalala gino emirimu gya buweereza abantu abasinga obungi tebasobola kukugamba nti va mu kifo kino vaawo genda tokoze bulungi kankuba ekyo okulabirako tutya nnyo kalica yaffe jajjaffe bwe twogerera abantu abakulu abantu abakulu ababadde ku gundi ku lukiiko luno olwaleero muganda waffe godfrey kirumira alekulidde godfrey kirumira alekulidde yabadde omuwanika w'ekika kino ng'alaba ebintu bitabuse ye alabye amazima naye omusajja ono abasajja bano bwebagambye nti tituyinza kuvaawo okumanya bano abasajja tibaswala kankubuulire nga bwenkubuulidde nti gye bujjako ja kulaba nti abagenda okusumika bagenda kuva kigali nti olumbe nga luganya okusumikibwa nti nedda lubuga agenda kuva bujumbula bano abasajja tibaswala ono omusajja ono katikkira omulamba ow'ekika yatwala omukulu w'ekika n'amutwala ne bagenda okumwanjula n'akuumira omukulu w'ekika n'atuuka ku ssaawa kumi nabbiri gye bagenda omumwanjula n'avaayo ku ssaawa nnya ez'ekiro wali okiwulidde wa mu mpisa ya buganda sitatimenti eno eri bweti omusajja ono katikkiro kati yeeyita katikkiro ani mwogera amanya wandu we ku TV yange tebogi tebakola amanya bamuyita katuluba sebunya katuluba buno sebunya maka mm. yisita kati zoe kikaja pechenge yi yagena nakwata omutaka eyaseerera kati eyaliwo mu biseera ebyo omutaka mingi muhamudu n'amugamba agende amuwerekereko e masaka agende ayanjule jajja oli n'akwata abantu ne kayanja afande kayanja naye yaliko n'abalala bangi nnyo bagenzi bagenda kuwerekera katikkiro waabwe ono omusajja agenda okwanjula gwe bagenda okwanjulwa yatuuka ku ssaawa kumi nabbiri ez'ekiro ng'obudde buwungeera bukwata budde bwaffe obwe uganda bukwata mangu kumi nabbiri bali abasajja abakulu bonna bonna bamulinze tebamulaba saa kumi nabbiri nayingira mu kidaale masaka nakuumira omutaka n'abakulu bonna bonna ab'ekika bonna n'abakuumira mu kidaala ne bavaamu ku saawa nnya ez'ekiro ku buko ku buko mu mpisa yaffe y'abaganda obudde enjuba bwegolooba oba olina okuvaawo mukutosi enjuba tegolooba nga naawe wooli ono omwami ye yakikola ye katikkiro ofiisi ofiisi ofiisi ofiisi yaffe ey'obutukkiro nga bwe nkugambye ettaka zaali ikazi bbiri baazitunda era ofiisi eri mulodirizaavu mu myaka omukaaga mu myaka omukaaga bakoleramu bizinensi z'amataka kati kankuwulireyo nakano hmm. bano abantu bano tebaswala olukiiko lw'ekika olukiiko lw'ekika nga lutudde ku woofiisi enamirembe poliisi yajja nga n'omukulu w'ekika mwali ono omutaka nga naye atudde poliisi nejja kabangali nezijja neziteekako ne bajja bakwata omusajja ono katikkiro ne bamukuba jeeke ne bamuteekako empingu musango ky'okumuvunaanibwa si gwakulunula ggwanga si gwakubeera nti freedom fighter naye musango gwa kubuzaabuza ttaka ate eri abantu abalala kanio imagini katikkiro ne bamuteeka ku mpingu ng'avunaanibwa musango gwa buppi kyabbya ettaka ly'abantu kati ekyensi ekitegere njagala kubuuza ekibuuzo kimu ebusujja nga bagaba ettaka okuligabira ebika ebusujja mwalina ettaka lyali lyenkana lyali ya kigero ki nakati kigero ki ekiriwo square miles kusawa ya leero tetulinayo yadde akajiiko kyali kitya wanji nti mufa kya kusawa ya leero tetulina yadde akajiiko kankunyonyola ekintu kino square mile square mile gye banyonyolerimu acres meka ati mile emu eka uh, erimu ebisaabe e, ebeeramu ekitaawe ky'omupiira kati kasuka bagabizaamu awo square mile namba yaweebwa jajjaffe eh. kyesimba kasujja omubereberye naye jjukira nti ekika kino kinansangwa oba ekika ekyennono mwe mwava ne n'abakyala omubereberye owa buganda yali mukakabaka kato kintu kino ekika kya nnono kati nkugambye nti abasajja bano kye baakola abasajja bano kye baakola bwe baamala abanyalwanda bano kye baakola nga bamaze okujja baasalawo ne bawamba uno kuno okuwamba kwe bakola kuno kwolaba kakati okubba amataka kuno battaanya buttaanya baasookera ku kika kyange emyaka kinaana mu mwendaomwaŋambye nti square mairo namba erimu ekazi lukaaga ataano weebale nnyo ssebo naye lukaaga mu ataano gwe ebusujja waliyo kittaka lyenkana ki kati e, e, ettaka ery'ekika hmm. tetulina kantu twandibadde tugamba tulina poloti kikumi oba kwataano naye ng'ate poloti eno olwo omwami ye yagituguza miliyoni kumi na mwenda kati abantu bonna bona nga bamaze okulaba nti ettaka balitutte ate hmm. baani abaalitwa bano abaali mu buyinza abazukulu beekolamu omulimu ne bakuŋŋanya miliyoni kumi na mwenda ne bazikwasa ono omusajja katulubakuno sebunnya maaka neyeeyita katikkiro mm. bwe bamala omukwasa sente zino mu desemba w'omwaka guno gigenda kuwera emyaka esatu tabalaganga abazzukulu baagala okugendayo waakiri balabe kano akataka akatono kubanga baagamba nti kale katugende kapoloti kano kapoloti kano katugende waakiri tutandikire awo okay. yakozesa ono ono kakandi kamalu nti tebali nti wali muntu yenna kugenda eyo era nakati afulumizwa ekiwandiiko nti anaagendayo agenda kugendayo ku lulwe ensonga lwaki akuddiremu hmm. lwaki baziyisa abantu okugendayo lwa nsonga batya abantu okutegeera omunyago gwabwe bakitaabwe gwe batwala nabo bennyini bwe bakwana kale sebo kati ngaofundikira njagala owebubaka ebika bya buganda byonna nti ekyolekedde ngaeyoba ekiri atabala kyekira nasigadde waka ofundikire n'obubaka nga okubiriza ebika bya baganda bonna okubeera obulindaala kubanga ndaba nemamba naye tekyalina ttaka ate kiri mu lugavu ekyo kisa kinegula kubanga omukulu atudde mu gundi atudde mu kika kkyolugavu ate yali mu lukola okusanyawo kabaka tisime kitegeeza sime kigenda mu maaso naye sooka owa obubaka nga ofundikira era osindikire obubaka abaganda ndyokengende ku information erakute nkubira abaga ekiri mu ngeeka kati esaawa zino ekiri mu nge kijja mu nnyonyi ekinaagwa mu nnyonyi kigenda kugwa muki mu lugave ebika ataano mu bibiri ebyabaganda lino kubaana ekiri eno ewaffe mu ngeye fe tutandise okwerwanako era twataddewo ne pressure group tudde ebusujja e nga nze njikulembedde naye abaganda mwenna lino kkobaane waliwo eh, olukwe olw'okusaanyaawo obuganda nga bayita mu bika batutaddemu abantu nga bano buli wa kika kyonna ebika ataano mu ebibiri mwerwaneko mutunuulire ani yaani omuntu ayogera oluganda tekitegeeza nti muganda omuntu ayogera oluganda tekitegeeza nti ayagala obuganda mulwane naffe eno twerwanyeeko era nkubira abageye bonna bonna bonna gye muli mugende ku mukutu gwaffe nejjajjaffe mukubira omulanga kasujja kyesimba ow'omunaana ayimirire ku magulu gaabiri naye ekikwewuunyisa nti n'ebiwandiiko byonna ebikwatagana ku kika jjajja kasujja kyesimba ow'omunaana olwaliro bwomubuuza ofugira ku lupapula luliwa byonna byonna zino ensowole zaabitwala n'olwekyo obuganda buggwawo musituke luno olukwe lwennyini olw'okusaanyawo obuganda ng'ate bakozesa abo bennyini bebafuula okuba nti bebaabwe bebali mu buyinza ssebo toyanza nnyo ssebo muzukulu wa kasujja ebusujja nga mulabe n'ebizibu kubanga ekiri atabala kyakiri anaasigadde waka mukama ku nkumi natakumi la mpeera kampala wetufumation esigaddeyo nzigalewo nangeda empumu ze ngabi yange toyanziza nnyo ssebo toyanza ege ah, lubaale w'omulamu tasamirirwa oyo muzukulu wa kasujja ababulidde ekiri ku kijja kyewaabwe ebusujja oba ekiri ku kitebe ekikulu ekyekika kyengeye ate ekyo ekiri mu mamba kisa kitegula ekiri mu mamba kisa kikola kikisa kinegula kubanga ekiri mu mamba ee kizibu ekiri mu mamba ekigenda okugwa omuntu mugave ate nakyo ekizibu naye ngaekintu kiteeketeeka ekyokusanyubika bye baganda kati njalagenda mu maaso nga mbawa information endala allright wetwogerera nga be nabagambye olunaku lwaddwalo lyonna gye nakola infomationi eyali ebyokwerinda naye mbategeeza nti amagye mangi agavudde mu ggwanga lya rwanda ne gayingira uganda neintentioni eri eyakudita ekigenda mu maaso olwaleero omanyi nabagamba bano abasajja balowooza ntutegeera nnyo waliyo omanyi tulina omukago gwa east africa gubeera ne interjoint military training sessions kati uh, intejoint military sessions kululo yali inakukuluna badde inakubera Uganda kati ono mumpembe ubanze mbadde mba tracking bulungi nnyo ku mission zawe mission yali nti ono ayagala kufuna backup era backup kyovala nti bataddeyo nga mazo okufulumya ne baleka bafulumya posit eziraga nti amagye ga east africa gazze ku traininga mu uganda no baagala kubuzaabuza information ekituufu kiri nti amagye ga rwanda gayingidde mu uganda nga backup okugezaako okunafuya amagye ga uganda security ebanga etwalibwa banyarwanda katulwadde tuli busa gali gayingidde mwagalabye naye ku lunaku olwajjo oba kulunaku olwokutaano akawungeeza kakeesa ku lwomukaaga era amaje okuva mu ggwanga erya lwanda agawera ebikumi bisatu bweddu gatuuka ku kisaawe entebe era ne gatwalibwa bulungi nnyo ne gatuusibwa bulungi nnyo gye galina okubeera era kati gye gewogomye okuba nti gyegali gano tegagenze geribaagadde bakyuse statement gyegadde okibagaa bulungi nnyo aga amagye gazze ku kisaawe baze abaze abasirikale 3 bagidde mu rwanda air batuuse ku kisaawe entebe ku ssaawa zabadde nnya zenyini ezakawungeezi ne bavugibwa bulungi nnyo ne batwalibwa enakasongola eno gye basiisidde olwaleero kitegeeza amagye mangi gakyayingira okulaba nti bagagenda kulipoisingwa abasirikale bonna aba updf akakodi akaliwo kaliwe kati baagala nnyo okuddira amagye ga updf ogajjako emundu zonna era nga ne amale zonna zibe nga zikuuma abasajja bana banyalwanda nti batandikira okutta ba indigenansi uganda nezidala bali maje kijja kubanga tewali basobola dde okwetaasa okuba nti balina emundu bagendo gijja okwetaasa so nno ekyo mukitegere bulungi nnyo n'amaje amala gazze tebabalimba era wetwogerera essaawa zino munange munaffe muganda munaffe muna uganda jenokatumbwa mbala embeera gyasiba oba eh, obulamu bwe si bulungi era wiiki yenyina bagamba nti omukyala omunyalala gali ayinago yamuwa obutwaya bumuwa wiiki eri nga bana bategeeza wetwogerera embeera esi nungi era nga muhoozi nanga muhoozi kanye lupama lukwata junia ono yawadde ebiragiro ebipya ebikakalina biwa abasajja ba sfc abetolodde amaka ga katumba bamana bagamba tabaakola wadde waalagana okufuluma mbweoba agenda kufuna treatment mu nsi yonna oba kugenda mu east africa tageza n'afuluma ayina kuba ng'afiira mu nju oluvanyuma mulangi neti yafudde naye bamuwone so katumba bamala ebiragiro ebimuliko byabatafuluma ggwanga lya uganda kubaako wawalaga eyo information yafulumye era kyekigenda okuba nga kikolebwa bwe kigenda maaso information endala eri bweti mwenna abasajja n'abakazi bannauganda olugino abakyasavinga mu magye ga updf enteekateeka namutaikayo okubajjako emondo omulundi ogusembayo etuukirira era egenda kubeerawo nga gana amagye gemulaba agazze gali agajja nagana agazze olunaku gajja ku lwokutaano agali tekukisawa etebe ku ssaawa nyiezi ekiro gagenda kuba gatekinga over control of ammunitions and orders nga mwejja kuba temukyalina kintu kyona kimwogera okugjako batta mukimpowoozi ngaemulabe kali ka vidiyo kembazanyidde kano akamunaffe ono eyaserengese kaganga olwokuba nti bwetubaga ebintu birimuluza tusaaga njalanziremu kabazanyira akazanyo ka vidiyo kano mulyoke mutegeere sigenda kuzanya sawundi kuba sawundi nnene mwebereremu gwekinaalya nga tayogedde tasobodde kwironako kiri gyemuli alright nga nfundika ne information eryaleero njala mutangire general kalekalekaihura omusajja ono ate nga sinagenda wano manyi yosere ku vidiyo kuno kwoli kalekalekezi kwali kandiko kwoli muli mu kisenge ekyenjawulo mu state house ne batemu banno bewasindise muli mu miitingi yokutemula bannayuganda gye mutuddemu olwaleero nkimanyi mubuli mu kisenge muteseza kati mugalidde muli mu indo cross meeting naye nga bonna basasinibwo abaliadinga assassination group omuli iso sosmi bwona bali mu meeting crosdo naawe mwagala kutemula basajja ba updf nakutemula basajja baganda meeting mugiri mukanuza gwa mugenda gimala omutudde ku vidiyo nomugiraba wetwogerera essaawa zino kale kale kyezikayihura omusajja eyeyita uganda kumbe musajja munyarwanda nga erinnya lya kale litegeeza kale ekyezi nziza nkibasomesa abasajja bano baka bafrejinga yeyita kale yeyita kale kayihura erinnya lya kale ekyezi n'alisalako otudaivatiyo oba okubabuzaabuza omwami ono amanya g'amatuufu ye meja jeno karekyezi kayura ng'emanya gamatufu musajja munyarwanda awedde emirimu era ku lwokutaano oluwedde ero netukuba emabega luno lwennyini kubanga olwerwa sande omwami ono yayingiza konteyina kumi eza 40 feet nga zino zijjuddemu amajambiya nga gava mu ggwanga erya china amajambiya gano gagenda kukozesebwa mu kutulugunya n'okutemula bannayuganda bano abasajja balina ekiki kyebapulaninga mu buganda nkiddamu kino vidiyo muligijjayo nemugibuulira abantu nti musajja kino yakibagamba waliwo olukwe oluteeketeeke olugenda okulaba muganda okutemula abasajja bannayuganda n'abaganda basangibwa muganda kale kale kyezono kayikula yakulidde ebikwekoto byonna ebyokutemula abaganda ne bannayuganda mu buganda ekisookera ddala kontaina zino ekumi ezayingidde ezamajambiya nga za 40 feet zayingidde era zayingidde lwakutaano nga zamajambiya gava e china zino ezimu zasindikirwa nezigenda mumakage agasangibwa eseguku e batadeyo mumakage eseguku nagenda ezimu nezigenda kumakage agali empooma ku satelite mubitundu byemukono endala nezigenda kufaamu ye eryeryantonde gyebazisitowalinze okuba nti zigenda kudistributingwa okuba nti zigenda bantu bano nga bagenda kukola omulimu guno nina emyaka infact kulwokumeka kamumale okulaba era ndoza ebirabo byamuteremu bipi nga obudde bukyali Eh, ngenda kuweza emyaka ana ah, ku lunaku lugenda kubeera lwakutaano the coming week next friday nja kumampeza emyaka ana mumpe ebirabu byange obudde bukyali kubanga nange byendyako byembala ebyabafidde nabikooye buli alina ekirabo kyange akimpe ku lwokutaano ngenda kuweza emyaka makumi ana mwena egenda kubeera bathday yange naye bukyanga mbeerawo nkulidde mu kampala nensomerako mu byalo nembeerayo bapregrams oba abantu betuyita abatambuzi abazze okulamaga ku luno mubaddemu ab'enjawulo abavudde rwanda bayitirivu nnyo naye ng'ate gye bafa bayita ku buli nsala eyengira eggwanga abantu bano mumanyi gye batwalibwa bano si balamazi enteekateeka y'okujjuza obuganda ne mu uganda abanyarwanda bano baakikoze okuyingiza amagye bayingize n'abanyarwanda mwali muwuliddeko nti wavuddeyo abanyarwanda bagenza okulamagenda mugongo webati bano tebaliiko namba okubalaga amu bagidde mu mbabasezi abamu bagidde ku bigere bafuntuse mu saidi bavudde buli saidi yona bavudde kongo babayingiza bavudde ku boda zona noza babayingiza bajja batambula bwe bava banaava wali mu kulamago kwennyini bagenda kubabolekera kalamojja abagenda kuyingira luweero mu lukoola mu bende gomba gye bagenda okusi tebagenda kuddayo akakodyo zino zona pulaani nteeketeeke abantu bano buli omu agenda kuwebwa ensimbi ettaka ekyokulwanyisa ngaemundu nejambiya eryali mu nsi eriyo omulwana mubimanyi bulungi nnyo zino zitunya sifirimu mujja kumala kirabako muliko mukitegeere enteekateeka eno eyebijambiya bino bagenda bidistributinga naye nga bigenda kukola omulimu gwemumanyi obulungi ogwakolebwa mu ggwanga lyeri omulirwano era nga jeno karekezi kayihura yali mabegawo ekintu kino okusanya abaganda nga bali mu crossdoor meeting esanzi wenjogerera okujjako nga tenaggwa bagenda kubaejambiya eh, eh, eh, zino abantu baabwe abagenda okuba nga balina ejambiya zino nti singa abawo ekintu kyonna bano beetegefu nnyo okukola ebintu bino mujjukire ku regimu y'omusajja ono ng'akyali inspector general police ng'akozesa ebibinja bye babatemu mu bitundu by'omukono kampala entebe wakiso battanga abaana ab'obuwala mu buganda nebabasonseka ebiti mu mbugo nebajjamu amaaso nebatemako amagulu nga kino kyonna bakikola kutiisatiisa nakutiisatiisa abantu bamuganda nabaganda nebanayuganda kati ono omwami yomu yakulira operation zonna zowulyamu bijambya ezirimu okutulugunya n'okuwamba kale kale kyezikayihura yazikulira era nga ne mu meeting yaclosed right now mu state house kubanga drania yamaze nokuinforminga era nemukumontalinga kyona ekyo nakivudde mu meeting eyo kyebategeeza nenjagadde bategeeza nti mbalaba mu seven ne banno muli mu meeting mu closed meeting etesa ku baana abajalwana bange nagana nga jambi yage mwaleese nenjala kubuuza museven kale kale kyezi kayihula kandiho nemu basajja basseemwayo bajje musimujira bwe mutuula awo mulowooza ensi eno mwagigula muli imoto your untouchables oba mulowooza nti once upon a time tewaliwo bantu balina ndowoozanga yammwe let me ask you one thing bwe mutuulawo ku mmeeza n'omuntu wammwe ne mulowooza nti pulaani zammwe ez'okumicratinga banywanado bajjerwane bulondi bayingize mu uganda bagitaking over nti kigenda ku working out there are so many dictators in history abaali baagala okola ekitunga kino they failed the likes of hitler the likes of mosorini n'abala kati newunya are you immortal or you think that whatever you think can work out nebuuza omusajja omukulu museveni oli kaleebolebo kentaana olonta emizimu kikugoba emisambo gikuyita naye nootula nga gwe kizibu kyo kyakusaanyawo bannayuganda oleeta abanyalanda bateeke mu uganda kati kankubuulire bannayuganda twemanyi twemanyi obuvuna obuddo ate mwe ekizibu kyemuyina merongotobulanga atatekyakola the bad thing figures za mwenyangu za kwa identifying nnyo tuwa manyi manyi nti kino kifiire kino tukime kino kifiire omusoga manyi bwafaanana omulugwala manyi bwafaanana omugisi manyi bwafaanana omunyoro manyi bwafaanana omukonjo manyi bwafaanana omunyankolo ligino mumanyi I can identify, you can identify. So don't waste your stupid time by doing such things we can identify ourselves we ugandans it is very easy for us to identify ourselves so tinachopulaninga please mwemu meeting it's very easy for all ugandans to identify, to identify each other very simple and easy so mufechinga bantu bamwe is a come is a go omanyi essimu bwebeera mu silenti omisinga essimu nyingi nnyo tekitegeeza nti essimu teriike bakweri the more ugandans are keeping quiet don't think that they are stupid they know bamanyi tulakuba nti sibasiro bamanyi naddala fe abaganda tumanyi obuganda tebutandikiddwa okubeera mu matiggale infact tufunye lesons kati lesono esembayo ngaabaana ba isirairi babonerabonera mu ggwanga lyegypt babonaabona osobola ogenda nomalago eisirairi nebogenda neki sipuuni emmeya sipuuni bwose neyettaka lya isirairi otwala ojja kuwulira emboko bakuba nyukirya nofiirawo amjustan mu isirayiri babonaabonera egypti mpaka katonda byensindika moses n'abagamba abaana bano kambatwale mbazze ku ttaka lyewabwe nakati ko bali ne bwogenda eisirayiri kati nekyegiko kyettaka emya sipuuni kati sipuuni osenetaka bayinza okuba nukiriya nofa because bapanishingibwa okuva mu europe hitira nayagala obamalawo bamusoo ne battabali babateeka mugas chambers nebabatematema nebabafumba in any kind of erotic assassinations and killings. Until right now, they are still surviving. They are still surviving. Kati Museveni otuddawo ne bawumba tutubanno mutudde mwenna muli banyarwanda because you come afraid to be Ugandans but it is impossible it is easy to identify you ne mutudde muteesa ono afe oli afe ono atwale ettaka tulitwale ettaka terina mipiira terisenguka aa ah, ah. ettaka lirisenguka mujja kutta abaganda mugenda kutta abasoka mugenda kutta abantu bomunothani mugenda kutta abanyolo abantu baabwe gye bali bajja ku multiplyinga ate mulabanga abasiru theyar watching and they know each and everything bamanyi manyi ebirevu bino ngo nobisalako bisobaka kusi obyona tokusiwa tonosoka bisalako kati nomutudde nengalabi zammwe muliamuteesa onaafe onaafe tutwale umaama <laughs> mukulu kambabuulireko kintu kimu temuli bakitalo nga bemulowooza twali tulaba banene emirembe engalo bwebabajjako kidiyo kugenda kuteekalolo ya mukyanga uganda mu uganda gye mulaba ensi eyo bajjajjaffe baagitandikawo baagirekawo bakitaffe baatuzala batuleseewo naffe tugenda kuvaawo naye eriyo abajja naye abajja nga tebannajja fe tugenda balwanyisa mpakalasi kyemutamanye kimutamanyi notula gwe nofuna nti katonda oliyimuntu togenda kufa you are going to die any time you are going to die and you don't know what is going to happen tomorrow because you don't know you are not god the only person who knows tomorrow is god tebakulya sente and all of us we are created in god's image kati gobaoddawo nobanga mutudde right now buli mu meeting kuluza meeting kubanga okimanyi kimwagala okukola nekirate kisembayo nga nfundikira vidiyo wenayogera I eri ku lunaku lwokutaano waliwo mission ey'okwewamba kudita naye njagala kyebagala kino sikirumamu the people who are behind to back up Muhoz, they are the British and the Israelites. Eranga, in return, these people, they have their request to back up Muhoz's project. One, the Israelites, they want part of Karamoja to be part of Israel. No one should be there even a black Ugandan to stay in Karamoja. That is what their request is, if they are to back up Mohoz in their coup d'etat in his regime. The Israelis, for them, they just want Karamoja region to be given to them. You know the British what they want, because they are already in the system. Those are the two key factors. They have their request to back up. You mbyogera nja biddamu ate nja Biogera. muli saagino muli mukutta bakalamojja mukyusiza midiya mugizeere mugizeerimu tekyali ayogera ku bakalamojja no one care about the karamojan people kalamojja baagala bamalawo mabo batwala mabo the most expensive stores in the world mabo bagatula bagatikkamu container ente ezaba zitiri bazimazeewo nobody cares kubanga mwagala bamalawo ettaka muligabe we know that bonotta abaganda ekintu obusiru muyina mu basajja mmwe kyobula mutambula nemiggo nmutambula nemmundu ekisooka tosobola kuŋamba togerako tabaganda wawale obusinsi bweni abazungu bajja nebagezaako nebalemwa amini oko tebagezaako nebalemwa kati gweosuubidde nti oyinza okutta abantu kikumi olunaku bazaala mutwalo bazaala mutwalo embuto bafuna miriyoni kati gwoba wasoma ki kyolina okukola kwenenya kudderi katonda nakwesuunya bintu ensoo gireke kuba tojja gisobola sikuwa gisooka mukulu sigwa gisookamu katonda agenda kukuma bannayuganda katonda agenda kukuma baganda katonda agenda kukuma bakabaka bonna bali mu uganda abateekeko omukono oyinza nobasooka okufa kino nkyogera tola nti oyagala mutebi afe musubira oyinza osooka mutebe yokufa musubira tola nti oyagala lukira abasajja afe owa bunyolo omukama wa bunyolo afe oyinza okusooka mukomawo buyola okufa tulaba tuyagala omusinga afe oyinza okusooka omusinga okufa omusinga najje nakuziikako kuba tomanyi katonda kyateekateeka oyagala sabasajja kabaka mutebya afe before june naye kugamba sabasajja kabaka ayinza okubeerakuba taziika pologa teziika ajja kutumira gwana bakutumidde bakuziika oyinza okumusookayo okufa ekyo nawe tokimanyi olyawo oyagala kyagulanyi afe naye kyakulanya yinza okuziikako kuba ye muntu wabulijjo asobola okuziikako ekyo nayo tokimanyi lyabo tokolanga nteekateeka zakutta muntu nga si katonda yateeseteese ojja kutta naye omala biseera bwejja okoma okutta omulimu omusayi gukulumira tatatatta mpaka ddi mpaka ddi basajja batw abasajja bakalamojja tebali mu byabufuzi balunda nte zaabwe tamanyina ngatto sente zegula tamanyi simatifoni sente zegula kasitaba nga ayina ente ze lukumi bitaano asula mu kayumba kasubi ekuba bwetonya asula nenteze nogenda nomutulomunya nomutta tali mu byabufuzi tabirowooza nako naye okusoma siri balimu imagine noluba basajja ba katonda abali mu nsi yaabwe because sometime back we used to, we used to, we used to have a say that we shall not wait kalamajong to develop because for them they are different world they are different part of the world but in there now he went there to kill or to wipe up all of them the value of politics more education the value of development but it's nature kurunda anteze na kubera kwa sababu zuzi tamanyi gula t-shirt ya tajimanyi tamanyi jini agera kwa sababu kare suke akwate mumbi ya rundetezi no mulumba no mota msajja watu mkazi watu no msanja gachi chota kitemuwumuzaako we used to say that were not going to wait kanaba jones to divorce kubanga tebabirimu tebali byabufuzi tebali byabufuzi esaa kino yandebera mubisanyizaawo ente zamwe zitute muzitute sudaani endamwe zitute mu faamu zemu aba updf okulyaku nga consolation ku musaala gwabwe tuyinze tekungula tugikyalako bukyazaako waragivira tuli mukka mukka museveni oyina millions oyina billions of dollar bagenda kukuziika nga tebakuziiseeko wadde ne kadola naka nengalo zino bagenda zifumula zino to make sure togenda nine coin nemu ekyemba ekibagenda kutako ekofini yo kayinza okuba ya millioni nga abiri wasatu datisolo bisigadde bagenda kuteeka mu ttaka like eno enothe no person the same as to kaihura the same as to anyone like janet and mohosi bagenda paso ti tewali gwe na nsimbi in fact if they mess up bakuziikana essaawa ya gode basizi bajja ku ababi bajja kuja bakusima mu ntana bajje mu sawe because you are not entitled to go with anything to meet your ancestors no or to meet your creator no you go with nothing you have billions of money zobye eggwanga lyoteeka mu nsasa bweti ne still okyalemeddeko mm. okwagala ebintu yensibuko yebibi ebingi so nga tetadda nabyo ate nga kunsiku mukutubireka Seven, I hope you do copy this information. Okwagala ebintu. Tolina gyobiraga, tolina gyobitwala. So nga tetwajja nabyo ate nkusikuno kutubireka. bajja kumekinga shua sure neregere bawufunyulanga tonadde ekyapa na nakyo bajja kukata bazinyiga ezinirema na naaka basigwa n'omuntu ogulinganga gundi wotameroni bajja kukusiba nakana akawalata bakasiiremu ekiwewa kusibe bati gala amaaso gobadde omuzula ngaoteeka mugalubindo tisatisa abantu ng'ogenzi wera nothing envunyu zigenda kukulya nyolaga that one idiot kill that one kill go and assassin because you give orders the next day we're going to give orders kuba ogenda kufa but you are busy killing ugandans innocent ugandans The Karamajonga that no one is talking about. Media is fully confused on a janavmanavmana. Tell him are caring about the Karamachongas. Nobody. keri omulala yenna kutta kabaka omuntu ajja on behalf of, of his orders on behalf of him najja kutta kabaka oyinza okwagala okutta eh, kabaka wabakonjo nyinajje nasindika omuntu okuziika ekyo tukimanyi so banange mukama makumi atakumira mpeera tusinkana naye olunaku olwalwonalwonalwonalwona lwenasobodde okudda munsabire nga nange bwenesabira ebagambye bathday yange nnaku zomwezi satu omwezi ogujja njagala birabu setaaga bathday mesa kimaya bathday aa ah, ah, nkaddiye yensonga lwaki njala sitwadyeneggwe ngende kubijja byabajjajjange neme kasooli zisina sigenda byabufuzi njala genda kulima kasooli wange embeere okulonda magi nankoko zange piriod sigenda byabufuzi kuba mimaji nekindataano okulwana siwa kuba tisinda byakola mbirina ne because kinkakatako kulwa neggwanga lyange nokwokera ensonga zino abatasobola zogera bangi balina akatengo kati nokwogera balina akatengo zisikyalina akatengo zikyalina kyejagala katonda obulamu bwampadde mbukozesezza katonda obulamu bwakuwadde obukozesezza ki yakuwa amagezi yakuwa omuntu ogukozesezza ki gomunsi katonda omukuntu ogukozesezaki bali kubuuza bwali kunsi wakola mulimu ki wanywanga bia noli enyama notandika kubeera mulogi gwe mulimu gubagira gagenda mugenda mugendi ate nze nalwaniranga bannayuganda ebigambo nabyogera gyebiri bwoba osobola okufuna internet biteekeko bajja kuŋamba hmm, bagira bako ne vini wenywerekawo mwana waffe sobane mukama bankumi natakumi nampeera tusikanona ku lonna mukama bankumire katonda kumasa basajja kumu bannayuganda buli omu mukyasinga okwagala era bakuume nabalina emitima emigumu ngaamatafali gekajjansi mukama bakakkanye bakakkanye obusungu abali mukubba banaabwe ku nsikulu nabo bakakkanye balekerawo kubba abali mukutulugunya nokuyisa bannayuganda bubi mukama bakakkanye emitima buli muntu yenna omuwe ekisa ayagale munne kubanga fena tuli bamomboze ku nsikulu tuyitako buyisi nze ojja kumpisa byolwaliro nsange muggulu ngaate nze ensala bwaniayingira ne afuluma so nno bwe tunaamanya ensonga ezo tujja kuva ku nsikulu tandika egitunda butunulizi gwoyisa obikunsi ojja musanga muggulu ngaate yawa orders yonayingira ontayingira ogenda kikola otya munange